приятно и радостно иметь свою конституцию, трактующую о плодах нашей позиции. Приятно и радостно знать, так что бились наши люди. И как они добились всемирной исторической победы. Елбіке. Сені қиын чертетекен екен теге жақта қарамалда сенен де қиын жертет тұр ба? Иә. Қарамалдағы жечі қайда? Ал қиын қомысшы. Ешілгері болсын. Илгеритмек сенден болсын. сіздің қобыздарыңызға көптен бері жете албай жүрдім эле убакыт болбой Қарамолдадан сенсің бе? қандай ойлайсың кбк жакшы комузчубу ыбк кыйын комузчу кандайсыңар жакшысыңарбы саламатсыңарбы келип отур өмүкенің қамызы ғой <laughs> мықты ұста ооба ай бирок біраз аз бар анбай жағы дағы бар Қана, ойнап көрші а жақсы жақсы жакшы шығыпты үнү жакшы шығыпты